manusia ni lupa kepada Syaban. Lupa ke apa? Dalam tahun ni Syaban lah Allah akan amal hamba dia naik ke langit percampi. Nabi kata aku lebih suka Allah Taala akan surat amal aku dalam keadaan aku berpuasa. Aisyah Raya kata Nabi ni puasa bulan Syaban ni supaya tak ada buka, mana setiap hari. Sunnah. Nabi puasa kebanyakan hari dalam bulan Syaban. Dan nak nabi lagi eh, jangan duk tuju nah. Kita tak ada puasa dari awal. Boleh 15 Syaban kita start. Ha, situ Nabi lari. Eh. Banyak ulama kata itu adalah makruh. Pah main dengan lapar, main, main tak ada tak ada pahala ni dah. atau ah, makruh puasa pagi sampai gelap hanyanya hmm. dan hadis yang saya baca malam ni hadis di, uh, dibilas sahih oleh ulama Albani ulama terbaru bawah mati di mana dalam bulan Syaban ni dia ada satu malam lebih malam ni malam ni Allah Ta'ala apa semua dosa Malaikat dua kali Allah Ta'ala tak apa dosa. Malaikat ni sepuluh syabai pun Allah tak apa dosa orang ni. Allah besar benar dosa dia. Alhamdulillah. Ibu bapa, adik kakak yang dihormati, insya-Allah sekarang kita duduk di depan lami rumah Ramadan. Sekarang kita duduk depan lami. Lami ni nama Syaban. Tak berapa hari lagi kita sapa di ibu rumah nama Ramadan. Alhamdulillah, kita mai tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ni riwayat Ibn Majah dan Tabarani dan lain keduanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisf min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa au masyahin Sahahu Albani Ada ini dibila sahih oleh Albani Nabi kata Allah menjadikan Allah penaikkan kejadian dia daripada eh, kepada makhluk dia iaitu pada malam nisfu min Syaban ha, ni, pada malam nisfu syaban maka Allah ampun semua makhluk-makhluknya malaikat dua dua jenis ni tak dapat ke apa keapunnya daripada Allah pertamanya musyrikin yang keduanya masyahidin ibu bapa semua ada hadis satu lagi Nabi kata Syaban ni manusia banyak lupa sangat manusia jadi lalai syaban Kena, kena sungguh dah rajak baru negeri je ya. pasal ada isra mikrak nah rajak mana isra mikrak gimana buat isra mikrak tapi bawa masuk syaban ni senang ibu bapa adik kakak semua baru ni rajak Nah, Syakban ni duduk di antara Rajab dengan Ramadan. Banyak manusia terlupa. Sedangkan Isra Mi'raj hadis yang lebih sahihnya Rabiul Awal. Orang, orang tahu belaka. Kerana Rabiul Awal ni beranak mati jadi rasul hijrah Isra Mi'raj. Rabiul Awal beranak mati Rabiul Awal belaka beranak Rabiul Awal mati Rabiul Awal ha kita nak kira kira lah mana tu Dah hak dia mau sama maluk tu kan eh? dia mau rasa ramai Nabi mati kah <laughs> ha tu pasal tu ya bila tak ada sunnah ya jadi ha, kita muncul lah Nabi Muhammad mari kita sambut maluk ni dengan kerana seronok Nabi mari dah tapi pas Nabi mati Nabi Awal juga. Nabi mati Nabi Awal juga. Jadi kita senuk boleh Nabi mati. Ya dia benda tak kena kacang atas ni. <laughs> Berselerak tak buat selalu. Hmm. Rabiul Awal hijrah. Daripada Mekah pergi ke Madinah Rabiul Awal kan? Dan latih jadi rasul Rabiul Awal. Dan Isra Mi'raj Rabiul Awal. Hadis ni lebih sahih tapi ulama kata hawa mesyuhud doa oh, rajak biar dia lah <laughs> nah janjinya isi Isra Mi'raj tu kita kena berhati kena perhati kena molek beberapa banyak dalam Isra Mi'raj tu hadis yang dibawa masuk oleh Israelia nah kalau kita tak mamuh pergi belakang telah habis kena kulit-kulit telah masuk ke kasih kabur orang panggil gapo luka orang perut beringat dah hmm. dan banyaklah ni kita ada perhati sini ke sana lebih kurang bila merah tu dia mari kepada hikmat apa ni sebalik merah dia tak royak kata Tuhan naik selapih dua lapih naik <laughs> dia nak dia nak lari takut jadi syubhat padahal cerak dah dah naik kok nung ke bukan naik kok ning <laughs> jadi bapa yang saya kasihi Nabi kata banyak sangat manusia ni lupa kepada Syaban lupa ke apa dalam tahun ni Syaban lah Allah akan amali hamba dia naik ke langit percampi Nabi kata aku lebih suka Allah Ta'ala akan surat amal aku dalam keadaan aku berpuasa Aisyah Rayyat kata Nabi ni puasa bulan syabat ni supaya tak ada buka mana setiap hari sunnah Nabi puasa kebanyakan hari dalam bulan syabat dan nak Nabi lari eh, jangan duduk tuju nah. kita tak ada puasa dari awal boleh 15 syabat kita start ha, situ Nabi lari banyak ulama kata itu adalah makruh lapar main dengan lapar main, main tak ada tak ada pala ni dah ha, teruk makruh puasa pagi sampai gelap ayahnya hmm. dan hadis yang saya baca malam ni hadis di, uh, eh, dibila sahih oleh ulama Albani ulama terbaru baru mati di mana dalam bulan Syaban ni dia ada satu malam lebih malam ni malam ni Allah Ta'ala apa semua dosa malam kedua kaya Allah Ta'ala tak apa dosa malam ni sepuluh syabat pun Allah tak apa dosa orang ni Allah besar benar dosa dalam mana ni nah ni sepuluh syabat lah dan kalau kita kita tengok pendapat puak ulama dulu-dulu amalan yang orang kita nak buat tu amalan jama'i mak kita sini yasin dia tiga kali kalau dulu pada ni asofa ada dah asofa tak ada dah lah ni dah berhenti dah ada dah ala ni ay syakbe ay nispu ya bukan saja baca yasin tamadah nah ya ta'ai pula tengok Aini sepu dia panggil. Wal'ayazubillah. Malah nisfu tak ada amalan yang tertentu yang ditentukan khas tak ada banyak amalan nisfu nak molek amalan ifradi peribadi kerana jama'i jama'i ni nabi tak ada nabi tak ada biasa tunjuk contoh malah nisfu amalan jama'i kan eh kalau baca Quran pun jemaah ramah-ramah baca kulhu pun ramah tak ada Nabi buat contoh cuma Nabi Royak kata malam sepuh ni malam yang Allah ampun segala dosa hamba dia malaikat ada dua jenis manusia yang Allah Ta'ala tak ampun dosa walaupun malam nisbu supaya malam Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar tu Allah ampun semua malaikat pak jenis manusia Allah Ta'ala tak ampun Ah tu. Nah, ani ah, kita duduk dekat dengan nisfu. Jadi malam nisfu, orang kita sini, orang Melayu Nusantara ni tak kira lah di mana pun, Indonesia ke Malaysia, dia buat malam malam nisfu. Ada ulama tegur, tak leh. Ini adalah benda bid'ah. Ada ulama kata, ha, tak ada apa, ha, jangan we nampak sangat-sangat eh. Jadi wapak semua Hak jelas sekali malam nispu ni kita banyakkan ibadat, banyakkan berdoa. Tapi tidak suruh berjamaah. Kita buat sore-sore bangun tengah malam, tahajud tengah malam, malam nispu. Jangan lupa nak minta gapo minta. Jangan lupa minta masuk syurga jauh pada api neraka. Bukan kita saja, anak cucu, anak isteri kita bersama. Nah. Okey. Ibu bapa semua hak duduk kat rumah rasa apa dengar cerak ni nah. Berarti molek. Dua jenis manusia yang Allah Taala tak terima yang Allah Taala tak apa dosa malam ni sebut. Dia nak baca asin 10 kali apa perih orang ni. Nah. Kerana umur kita ni baca asin 3 kali dah. Ni tak panjang umur, murah rezeki pakai apa lagi? apa lagi? Panjang umur, murah rezeki apa satu lagi selamat kamu tapi hak pelik tak ada lah tiga tu minta nak masuk syurga tak ada dia <laughs> sepatutnya <laughs> kena minta masuk syurga sah so. Ha, kerana hak nung hak, hak agak lebih kali nah, ha, ibu apa semua illa dua kali ni apa illanya hak tak boleh Allah Ta'ala tak ampun limusyrikin orang bersyirik orang bersyirik dengan Allah tahu dah syirik kan tak oyak pun tak apa dah syirik ni dah eh? hmm musyrik ni kullu man asyraka ma'allahi syai'a setiap mereka yang bersyirik dengan Allah dengan sesuatu ikut wahai orang bersyirik ia eh, orang dia pakai azimat azimat pinggir azimat lengan ikutlah kerana azimat ni Nabi tak seri pakar nah orang pakai azimat ni Nabi Nabi kata syirik Bah kita tak usah kata lah apa aku pakai hati ku niat Allah tak usah ha? tak kira Nabi tak tahu ke benda lagu tu Nabi lebih tahu Pas Nabi kata siapa gantung syirik eh? kalau mu kata niat niat Allah niat molek tak apa dah Nabi tak katalah tu Asal benda syirik ni kita kena takut ni ibu bapak semua syirik ni ya bukan tak apung malam nisbu syakbe saja amalan kita ada hak molek ni lepas dah ni nyutuh utuh habis kerana ada benda syirik dalam tubuh badan kita dalam iman kita bocornya la ilah illallah kerana ada syirik kalau bocor besar lu biar hingga. Ni bedah bung. Ah ni teruk. Siapa ada syirik, siapa ada pakai syirik, siapa ada kerja yang pernah syirik. Dosa besar dia. Malah ni semua syabai pun tu yang tak apa dosa dia. Wal'iyazubillah. Ah ni. Buatlah mana eh. Kecek kata kasar. Tapi Noroyak Kalau kita pergi balik sana tu geng-geng duk buka kedai tom yam tu dah Eh 95% main azimat belakang saya rasa lah kita duduk pergi tu ada belakang pelari pelari Allah kasar tak apa ni pelari tepek di apa <laughs> tepek di pintu kedai boleh sorak duit pelari Jamin saya budak-budak aku ah, maha apa? Kelambu Kaabah ni. Kelambu Baitillah. Besar ibu jari ni beribu. Dia mau ambil buat pelaris. Walayazubillah. Eh tapi lah ni takut mahal lagi wahai. Habis kita nak pergi Mekah tak ada lagi. Orang kita cuik-cuik cari kelambu Kaabah nak beli. Saya ada budak Mekah seorang ada hijau jahit kelambu Kaabah dia tu khali nak tak hmm, kata aku tak si tak sah nak nyok mana boleh dia kata dia boleh ambil kerana dia kena buat kelambu kampah Allah kesia belah nah kedah-kedah balik sana tu 90 eh banyak puluh peratus benda main benda lah ni patah syirik kata kalau jamin dulu saya biasa jumpa nah rumah saya tu ada bomo hok hok hok ubah hok lawih tu tok guru Quran saya kalau orang masuk hatu kalau kapo dia pergi kaci dia pergi koci pergi buai pergi sapak pergi habak dia hatu takut dia <laughs> kerana dia guru Quran eh, jatuh malam tu pergi koci rumah seorang tu orang masuk hatu dulu koci dah lah ni buat koci dah lepas tanya mu mari di mana hatu tu jawab kata mari kedai kopi tu ha tu yang kedai kopi tu juga Ya tak ada perak kan satu. Gapo ada? Ada azimat pelaris dalam kedai ya. Dia jadi ibu nah. Siapa buka kedai, siapa kena ambil pelaris tak kira lah tok guru, tok puawi apa beringat. Benda tu yang nak jadi ibu. Ni saya dengan sendiri saya tengok sendiri. Saya orang bakar azimat sat ni. Itu budak-budak tak reti deh. Tak takut bakar tak selalu. Ah <laughs> beringat pasal tu kelambu Kaabah buat pelarih kelambu Kaabah buat pengasih tak usah main lah no ambil ayat Quran buat amal baca ayat Quran lepas maya apa boleh kata kita ya nak ngamal ya kena semaya dulu ha, tu dakwah kan bagi <laughs> ni mu pakar pakar harga harga 3 ribu tu murah kurang jadi harga 5 ribu harga 10 ribu ni jadi nenon Ui. Ya ada kerik dia. Wal iyaz billah. Ada senuh tu tok guru main lagu ni ada dah. Allah wal iyaz billah. Eh, nak lebih betul pada hak Nabi royak ada lagi kah? Ada lagi kan? Nak lebih betul, nak lebih kena pada hak Nabi Muhammad royak. Ada lagi? Nabi kata kasapa kata syirik, syirik lah. Eh, jadi kena katung. Tok Guru kata kalau kita ni hati mulai tak apa. Eh, Tok Guru demo dengan Nabi siapa kena? Kita pun fikir mudah-mudah. Ada lagi ke kita reda mengucap Muhammad Rasulullah? Hanya lebih molek pada Nabi Muhammad tinggal contoh. Ada lagi ke? Hanya lebih kena pada Nabi Muhammad buat? Tak ada dah. Kalau molek sungguh nyetel di sahabat dulu Lagi. Tak ada kita lah. Sahabat tu dengan Nabi. Kalau mau letak dia sahabat dulu lagi. Safrullah wa atubu ilaih ibu bapa yang saya hormati. Boleh ke dekat sangat ni? Cakap dah. Hmm. Pertama orang tak dapat kapun ni. Di malam ni sepuluh syabat orang bersyirik. Orang dia pakai azimah pinggir lengan mana. Tosah pakar. buah Berhenti. Berhenti. Yang kedua, masyahin. Masyahin ni apa? Kalau bahasa Melayu, masyahin ni orang kelahi sama umat Islam tak tegur. Lebih pada tiga hari. Ha, ah, ingat Eh muslimin muslimat, ibu bapa, kalau kita tak ada selisih dengan guru kelahi, tiket bayar, siapa tak tegur. Malam ni sebuah syabat Allah tapung dosa kita. Tanya nyanyi ni nyanyi. Wah ya siapa-siapa tak tegur tu tak ada apa. Ya nak bubu benih yang sungguhnya. Aku nak tegur apa Allah. lah. Kerana ini sifat orang dakwah ni. Sifat orang dakwah yang ada bekan, yang ada marah. Tapi ia ya boleh break, ia ya boleh kontrol murih tu. Syurga. Wal kazimin al ghaiz. Ia ya boleh buat, ia boleh break murih. Orang buat udah dia, ia boleh break, ia tak malah, Ia nak malah boleh. Tak. Wahai bapak semua, ada tak tegur kelahi kerana beki, hak tu teruk nah. Kelahi kerana anak cucu kelahi, tok chair berkelahi siapa tak tegak wi saleh tak jawab ni banyak ni wi saleh tak jawab kita kalau ada yang tak tegak dengan kita kita tegak nah wi saleh siapa tiga kali patut tak apa lepaskan diri dah kita Ya tak ada arah ni Setan dia duk rojak janji di pala jalan dulu kan dia. Aku nak masuk pesan jalan ah, tentera berkuda, tentera jalan kaki, aku nak masuk mesin macam-macam tu rubat setan nak tipu ni kerana dia masuk neraka dah buat dia pahit nak herat kita ratik neraka Allah ani ah, masyahid ni orang tak tegar sama-sama Islam lebih pada tiga hari ataupun ulama kata masuk juga masyahid orang pelaga orang we are what we kerana dia orang jadi kelahi bahasa tulisnya kata adu domba adu domba Dengan dengan Allah Duk boleh mulat Tapi mari di samak ni Ni cocoh lain tu cocoh lain ni Akhir dengan dengan Allah jadi kelahi Siapa tak tegur Mamak ni Masyahin dia panggil Pasal tu kita ni kena ajar ke dah. Kalau bunyi khabar gapo kena cek dulu baru boleh pakai. Sungguh ke dua mai kata kat aku lah ni hidup saya mula-mula. Cek tanya tu sendiri. Masyahin lagu orang. Wala yazbillah. Wa qala al-Auza'i arad bil masyahin ha huna sahibul bid'atil mufariqi li jama'atil ummah oh ani luah lagi gapa dikanaki dengan masyahid sini ialah orang sahibul bid'ah orang dok buat bid'ah buat benda mengekah-mengekah yang terbaik yang bermufaraqah pecah daripada jemaah Islam Amasyah ha, ini kira Auzai kira lah tu Jemaah Islam duduk tak batas sunuh stokoh cik. Dia lecak tu be Dia ni masyahin. ah ha, bakal dia kira asal yang kelahir masyahin ni. Dia kira dia pergi kelahir dengan Nabi ni. <laughs> Walaiyazubillah ni. La hawla wa quwata illa billah. La hawla wa quwata illa billah. Berkata dalam syarah sunan bagi Abi Daud Aunul Ma'bud Asyahnu ay adawatu tamla'ul qalb ah ni oh ni sedap lagi orang ada perasaan persetuju duk bertapak dalam hati dalam diri dia ah siapa ni tanya tanya dia ni orang ada satu virus duk tapak dalam hati dalam hidup dia persetujuan Aku tak boleh tengok orang. Okay. Masa nak murid semua. Ah, ha, ni. Ha, ni penyakit ni. Ha. Ah. Beringatlah, beringat ni. Dia berasa seteru. Ada wahduk ya. Kalau kita kecek besi nak nak wui mudah geti. Tak seru waktu orang ada tu kecek sikit dengan siapa-siapa pun yang mudah kelahi. Ah ha, tu tu beringat tu. Ya nak ya nak hadap besi tu. Allah. Adawah tamla'u qalb perseteruan penuh dalam diri dia memori dalam hati dia ada memori adawah perseteruan mudah kelahi dengan orang berkecek sultan balah wal billah Allah ibu bapa adik kakak ni yang panggil masyahir ni hal apa ni hal sangkum lah syirik tu hak akidah Dua perkara ni malam ni sebuah syabat berdoa Allah tak terima orang dua dua jenis ni. Ya nak nama tok ke apa tak usah kira hatu. Ha ni ha tali aci ha Allah Taala mari ukur. Wahai orang bersyirik, tobat, berhenti benda syirik. Wahai orang ada niat nak seteru dengan orang, nak kelahi dengan orang, pelaga orang, berhenti. Ni, setahun pula ni, nak akad amalan kita naik ke langit tahunan ni nak wiakat dengan ada benda masyahin benda musyrikin tak pasal tak ada pasal apa ibu bapa adik kakak Allah Eh, wala mano ni. Eh? Malah ni sebut syak berkat dah. Kak dah nak mari nak sapa. dah pergi perhati tengok dah ni hak Saudi <laughs> tengok Saudi dulu pada kita sehari nah Allah Allah Rabbi Karim habis dah jadi kita ni kesimpulannya uh, sunnah syakban ni banyak sikit lah kita puasa kalau pergi penting lepas pada lima belah tu tak sel lah. kalau kita senang komih dah comel nah nak puasa tiga hari yang mula abiyak tak apa pergi duit sedah tu lah duduk dia-dia syabai kan ah, nanti hari lima belah ni belah nak puasa oh, tu tak sah ha? nah banyak ulama kata makruh kerana Nabi ada lari eh. hmm. habis lepas tu haram ada kita semula lah dah kita ni duk ajak masyarakat ajak manusia mari turut nabi malam ni ada lagi 10 minit ni saya nak baca ah, kita orang surani tak ada siapa semaya sapu muka dah semaya tak sapu muka ni bukan wahbi Nabi tak sapu muka mengikut hadis sahih. Nah, tak apalah kalau orang kita tahu belakang dah pun <laughs> ya speka kita derah <laughs> ibu bapa semua saya nak baca hadis berkena esmaya sapu muka ke tak sapu muka dan tahu belakang dah kata semaya ni mula dengan takbir suk diwisalah habis dah lah sapu muka tu di luar semaya tapi tengok pada masyarakat kita, Hagano jadi buku besar tak sapu muka ni. karena itu dah jadi akidah. Orang tak sapu muka tak boleh. Sunat. Ah, ha, naik siapa tangga tu. Apa dah? Ha, mari. Ada hadis beberapa hadis. Nah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis pertama ni hadis pertama ni apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masajabat jabhatahu bikaffihi al-yumna ni hadis Nabi panjang panjanglah mana apabila Nabi sudah selesai daripada solat nah paling apabila nabi bagi salat, nabi baca bismillahirrahmanirrahim allahumma azhib azhib anni ghamma wal hazan wal hamma allahumma bihamdika in saraftu wa bi zambi a'taraftu wa a'udhu bika min syarri ma iqtaraftu wa a'udhu bika min juhdil bala'i dunya wa min adabil akhirah tak ada siapa baca apa ni ni ayat atas ada hadis juga ni nabi baca ni ni nabi baca ni ada ni keluar oleh Abu Naim nah daripada jalan rawi yang bernama Daud bin Mihbar telah ceritakan kami oleh Abdullah bin oleh Al Abbas hmm daripada Anas bin Malik hadis ni adalah marfu sanaknya maudhu hadis ni hadis maudhu hadis tak boleh pakai so Albani bani sendiri pun hukum sanak hadis ni adalah maudhu hadis palsu apa tu kerana Daud ni seorang orang yang pembohong tak boleh pakai kalau dia kalau dia wayah hadis Hafiz Ibn Hajar kata Daud ni adalah matru kalau dia raya hadis kena tinggal tak boleh dia ambil tak boleh dia ambil pakai guna kebanyakannya kalau Daud ni raya hadis hadis ni adalah hadis maudhu' hadis palsu Ah ni, ni bukan saya duk kata ni. Ulama ni sedek baca hak ulama royak. Ada hadis satu lagi. Nah, hadis daripada Anas. Adalah Nabi Apabila dia selesai daripada semaya, dia sapuh dahinya dengan tangan kaninya. Nabi kata kerana? Nabi kata, La ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim Allahumma azhib hamma wal hazan Hmm Ada ni Nah Allah Mari kita tengok ulama hukum hadis ini. Hadis ini asna'nya dhaif jiddan. Dhaif yang ada dua, dhaif tamadda tu boleh nak wa amma fadailul a'mal. Nak tua kau tak boleh juga sunat ke makruh kare tak boleh. Hak ni ni dhaif teruk, dhaif jiddan ni tak boleh wa dulu lagi. Walaupun fadailul a'mal. Ha. Hmm, kanu dalam wayah hadis ini ada padanya seorang yang nama Zaid ah, ni asyadu da'fan hadis ni bersangat terdo'if yakni do'if jidan tapi Imam Nawawi ani, ha, orang kita ni ngaji ke dalam azkar Imam Nawawi berdalil dengan hadis ni dalam bab zikir-zikir lepas pada semai yeah bukan bab sapu muka <laughs> bukan bab sapu muka nampak ni eh? dan Imam Nawawi tidak hukum hadis ni ni sahih ke hasan ke dhaif ya royak kata doa ni baca lepas semaya ha tu kan, eh? hmm. Allah Allah Allah Rabbi Karim hmm. Ada juga dalam kitab kita ngaji Pondok Nur I'an atau Talibin juzuk 1 muka surat 184 dan 185. Royak kata Nabi bila sudah semaya, Nabi sapuh muka dengan tangan kanan baca asyhadu alla ilaha illallah arrahmanur rahim Allahumma dhib anil hammi wal hazan. Ada. Ah, ha, hadis ni lah Syekh Daud kita bawa masuk dalam kitab Maniatul Musalli dia muka yang kelapai belah ha, ni hadis ni ni nampak dah hadis ini berkata Ibni Hajar Al-Asqalani hadis ini adalah do'if jiddan bermula hadis ini do'if sebenar-benar do'if ha, ni Ibni Hajar orang mazhab Syafi'i ni orang hadis kalau Ibn Hajar Al-Haytami ni Tok Fekah Al-Asqalani ni Tok Hadis dia kata hadis ni do'if jiddan tak boleh buat amat Allah Masya Allah Masya Allah ibu bapa semua pasal tu orang semaya tak sapu muka ni bukan wahabi Turuk Ibn Hajar Al-Asqalan ni ada sapu muka tu do'eh jiddan. Kenapa dah? Hmm. Ada asal-asal kadeh sudah ha, tu tak tak erti dah tu. tu. <laughs> asal kadeh sudah do'eh matrum. Pagi hadis belakang lagu tu. Tak leh, tak leh, tak leh, tak leh. Nah? Allah. dan beberapa jalur hadis ini maidak buayaknya semuanya ada hadis ini adalah hadis daif jiddan sufrullah wa atubu ilaih hmm. eh hmm. tu saya baca ni serutlah nah ada juga hadis ni daif jiddan ada uh, kat berkata Bukhari dan Abu Hatim mungkar al-hadis berkata Nasai dan Au dan Az dan Azdari Matruk hmm. ada ini ada hak tak boleh kita nak beramal belaka nah hmm. Abi dan ada lagi lah banyak lagi hadis tetes sapu muka bukan daripada perbuatan sunnah nah perbukan pada perbuatan sunnah kita lah ni kita kena tanih cit sunnah kita kena tanih cit sunnah ha, jadi kena dok we malu kata Nabi tak buat kita nak pergi buat tu kita kena berasa malu insyaAllah eh? Allah Rabbi Karim itulah untuk malam ini saya bawa mari dua pertamanya masalah Syakban yang keduanya masalah hadis berkenaan dengan sapu muka lepas mayat. Kita tahu dah ni kita kena pergi dakwah ya. Kena pergi dakwah. Eh. Oyak molek oyak boleh. Mengikut kawai tahu ada siapa muka ni doeh jiddan lah. Eh. Doeh jiddan. Siapa hukum ibni Hajar Al-Asqalani? Boleh, oyak betul. Tak apa insya-Allah. itulah saja wallahu alam. Astaghfirullahalazim li wa lakum innallaha basirun bil ibad sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi